Salut! În seara asta vreau să-ți improvizez despre a rezista. M-a inspirat uh, frigul de ieri, uh, care, pentru că a nins uh, foarte mult, toate mijloacele de transport și-au cam încetat activitatea și eu a trebuit să merg cam mult, cred că preze câteva ore, dus și întors un drum, trebuia să ajung undeva. Ce m-a ajutat să rezist n-a fost atenția pe faptul că îmi înghețaseră picioarele și eram udă sau așa. E, a fost atenția către uh, emoționalul și sentimentele pe care le voi da oamenilor unde mă duc și bucuria pe care o să o, să o simțim împreună. Și uh, îmi place foarte mult uh, John Maxwell care spune într-un video uh, să, să faci un lucru și să îi reziști, să reziști foarte mult într-un singur lucru să-l faci la nesfârșit, e imposibil să nu, să nu ai succes. Așa că a rezista înseamnă a-ți muta atenția către partea frumoasă a lucrurilor și în felul ăsta avea succes. Pentru tine ce înseamnă? Ceau!